Bueno, hola a todos gente, soy Fede y esto es un intento de gameplay en Assassin's Creed 3 Esto es el modo multiplayer, creo que tengo que matar a ese hijo de puta Sí, es él, es él Pero está inquieto, está inquieto la, está inquieta la perra Está intentando hacer es que yo me, revele Es un poco feo no saber quién quién te va a matar me van a coger y yo con el culo abierto. Hay un nuevo jugador en la sesión de juego. Un perseguidor, un nuevo perseguidor. Hay dos que me quieren dar. Eso es porque soy mujer, ¿no? ¿Qué hijo de puta? Quieren coger a la India. Mira, este hijo de perra anda saltando. ¡No! Ha ganado 600 puntos al matarte mezclado una multitud para sorprenderse. Bien, qué hijo de puta. El problema es que el que me mandaron... Bueno, ahora me a matarlo a él. El que me habían mandado a matar, ¿quién estaba saltando de, lado a lado? Claro, o sea, si yo lo voy a matar, tengo que marcar la bobera saltando atrás donde va Lo crucé tres veces, pero las tres veces andaba en el aire. Onda, si querés matarme... Ahí, mira. Contrato perdido. Ay, lo mató otro, que hijos de puta. Escucho, escucho como dijo el tutorial voces. Sí. ¿Es este? No. Apurate. no sé dónde está, bro. Busca ya. Es ese rubio. Es ese rubio. Ese es Nicky. <laughs> <laughs> Ahí está mi... Yo lo tengo que matar. Lo tengo que matar. ¿Es él o no es él? No. No, no. Permanece con vida durante 60 segundos. Luego muerte. ¡No! Me arruinó. Anime <laughs> oh, oh, bye Tengo que matar a otra chichi. Esta chapa de mi marido. Lo bueno es que me puedo hacer el... Lo bueno es que me puedo hacer el ninja. Oh, se están matando entre todos, loco, ¿qué pasó? Allá va la hija de puta. Bueno, vamos a interceptarla acá, va en una multitud. Ahí viene. Te estás enloqueciendo, perra. Sabes que viene tú. ¡Oh! días, Sneaky. es la misma, mira. Se fue, se fue mi asesino. Hay un nuevo perseguidor detrás de ti. Y que hijo de puta, justo le cambia ah. Tu perseguidor se te ha fijado. Suena tan raro eso, me fijo Me fajo. Hay un nuevo perseguidor detrás de ti. Es un peligro cuando te cambian. Vos estás corriendo de alguien. Como recién ahí, me, estaba corriendo de alguien, me alejé y morí de todo. Va, están marconeando mal. Ahí está, ahí estás, hijo de puta. No, y viene el que me tiene que matar y me arruino el, carita de este es un marica, ¿vale? viene de arriba de las cosas. ¿Cómo te voy a matar si estamos? Me gustaría matarlo por gusto. <laughs> por chupapija. Anda a los saltos, sí, que es como un Abraham. Tengo que un ninja. en realidad es como es este personaje de ese Lao, tiene gorro de Mortal Kombat. Sí, es muy parecido a Kun Lao. pero medio yankee. Sí. Bueno gente, si es que este gameplay llega a YouTube, me gustaría saber si alguno sabe, mucho saber, si alguno sabe si allí está si esto se puede jugar en cooperativo con ustedes, digamos, meternos todos en una partida y estar ahí matándonos los unos a los otros. No me ha visto. ¿Por qué solo? Ah, bien. Hay un nuevo perseguidor y está cerca. Es este. Está de decir persuasion. <laughs> Sobrevive al menos, no sé. ¡Oh! Y este hijo de puta que vive en los aires, marica. Silver Glacus. hijo de puta, vive en los aires. No sé si terminé de decir lo que iba a decir. Creo que sí, ¿no? Lo de meternos todos en una partida. Estaría bueno eso, eso Hay que matar... Oh, mierda. Matar a un lado. Queda un minuto. Queda un minuto, vamos, tío. Dios, estoy quinto de no sé cuántas. Ah, quinto de seis, Me pija soy. <laughs> no te has metido con un lado. Toma. Se rebuido. Quedan 30 segundos. No. Ese me vio, se aprovechó, hoy. Moverse por los tejados da ventaja para buscar y asesinar. Contrato perdido. No, lo mató. Has acabado el quinto. Acabé quinto. Bueno gente, hasta acá llega mi primera partida en el multiplayer de Assassin's Creed, la verdad que no me fue para nada bien. Como dije, es la primera, ¿no? 1400 puntos y Bueno gente, dejen un like para más Assassin's un comentario si quieren jugar en directo, un juntitos en una partida como hacíamos en el LOL.